Welcome back to our channel experiment centre six eight six तो गाइज यार आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक एयर पावर्ड कार वो भी एक बलून कार्डबोर्ड और पेन की मदद से तो वीडियो को लाइक करो चलते हैं शुरू करते हैं One hour later. हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो आपकी इसी इन्हीं चीज़ों की मदद से हमको मोटिवेशन मिलती है तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय गाइस